Abun fetjachat felvarem. Dóna bine seregóite sartsi sinil. Mene nem fezindi achem fadat. Meg unge sem igen enni. Hemeni a bunu me dóna bine neftes isa. Zíscsén se dóna bine, kod darin se chi dóna seregóite, Mám sa stej rožu džestem. Berge verte tam lúče miesta, tam od ukrytia fele, tu daní pod stupište. Mám sa tak daru, chú? Pojechali. кухари да кух мосфал да. Нема, нема. Он тара еду песокчи. Римо да кух шимо джофал да хай. Ну это не самая большая глубина. На разных глубинах надо пробовать. هم ولی شمنم اومگس Valiešiminam. خفشه تا سلب salappinta. من فنده زغر فنده هاش دون شور فجا خاط نیستم اما راز در درتن اما یو جارخ و این باید بور قوز کلمه تا کدون رو اونج شما یا خروی تا سلب من درش در را شرگوی تا این صابون کد فینجستم ایزن زغنو او منم راکسوم را جاردم فوسر با تارت توی دون نوزم أما دون سز مستمة تنخرز نولزن يبن دونن فلا وتر نفسي سما شدرت تسيسا نبون باوجيني كاد نقول طاق نفلورنتا خرز شوي ود ما خود زان خو سريرس تونيستوري فتشاق قد سماخ فينجستود دونبن إيست نفتها Thank you.